ang mga tawag nga kofta no, sa Indian no, kasi kay may naagyan ko ginaw nagbakal ko sila so buksan tayo open ta kay ganda na eh so abo ni sa ang kofta hmm. Pero both kung may aras na sa ano, sa Pilipinas. So, rebo karong ko, no? Na, pakita ko So, it, ang inisa, ini, tinapa, inisa. Yo! What's up, no, mga katropa? So, yun. Ah... Uh, Mayong gabi eh, sa inyo tanan, no? <laughs> Ayan, sa mga pinalangga ko na, uh, no? Dara sa Divisorias, Tilong. Musta ka na, Tilong? Kag sa pakaisa ko na kay Janice, no? Thank you, thank you ng marami. <laughs> Laging nanonood dyan sa vlog ko. At sa mga taga-istansya, mega, mega shout out sa mga taga-istansya. <laughs> Solid supporters. Kag sa mga ano ko na sa mga taga Go, yan kay Princess Sofia, yan kay Rica de la Cruz. Yan mega mega shout out. No? So subong no <laughs> kagabi No kagabi sa amon. So subong kagabi So ipakilala ko sa inyo ang gimbakal ko nga kofta. So Indian food ni sa, no? So kung sa ato ni sa, ni sa nang ginatawag nga uh, pancake <laughs> pancake pero inisama itlog no ayun so bago bago tayo mag-start no hindi ka shoutout muna sa mga gimbayaan na no <laughs> sa mga nagnubyo tapos gimbayaan lang <laughs> Ayan. So, hindi ka maginibe, no? <laughs> Mga amigo, amiga, hindi ka maghibi, no? Damo pa, makakita ka mo nga mga lalaki, no? Mga babae, no? Hindi lang na sa uh, siya ang imo nga palanggaon. <laughs> ano? <laughs> so, Ilonggo yung ano natin, vlog natin ngayon, no? Kasi may nag-request Ilonggo daw yung salita ko, no? Sa vlog ko. So, your request is your command. Ano, Ilonggo ta? No? So, pero piliton ta nga maging tawag <laughs> tawag nga maging dire-diretso ato pagambal no, sa pagilonggo kay siyempre dako ko sa Cavite mo sa Manila so pero try ta magyapon magilonggo <clears throat> no sa mga pilian no sa mga pislian sa nubyo at nubya hindi magpili sa mga gwapo bila tabay <laughs> bayaan mo sa kapon no halimbawa eh, gusto nyo maputi, guwapo, tapos maporma, ano? Pagkatapos mga after mga 2 bulan, te, <laughs> di na sila. <laughs> Kumain na. Eh, pinilawan ka lang. So, hindi tayo magpili, no? Maabot man na sa aton nga time. No? Maabot na sa aton ang ginatawag naton nga forever. <laughs> forever. Forever. No? Hindi ta magpili, miskan lau ay, guwapo. No, hindi ta magpislian, no? Kay sabong sa mga millennials, mga pislian, gusto nila maporma na may cellphone, may iPhone. No, hindi ta magamasina, no? Sa mga babae, mo man lalaki. So sa mga lalaki sa buong mga ginapili nila mga, mga ano, guwapa, no? Mga talion lang. <laughs> Hindi ta magpa ano, magpa ano ginatawag man. Padaso-daso. <laughs> no? So, kailangan lan, magnubya, nubyo ta. Palanggaon ta, no, kung anong ginahimo. Una sa ugali, pero sinabi, inambal nila nga old fashion na ang ugali. So, dapat appearance muna, no, subong. Kaya, siyempre, mga millennials na appearance. So, ara na, ibutang tang appearance. No, guwapa, guwapo. Te, ang kalimitan nga <laughs> Tagalog no, Kal ang gakat gakatabo tay wala wala kadugay bulagay gapon no so yan share lang no <laughs> hindi naman ako expert sa mga ano eh mga love you know love uh, ah, mga uh, ginatawag nilang uh, advice no adviser sa mga love no? pero ginaano ko kay siyempre tabo mo na sa akon mo <laughs> siyempre sa so muna <clears throat> ganun biyaman ko mo so pero ginapadugay kuman tag lima ka tuig eh, apat ka tuig eh, wala ko gahampang hampang sa mga muna so start na na no mga lain matag gusto mo eh. so <coughs> ang i-vlog ta subong no ah sa mga ano gali mga solid supporters ko no mga ka ano ko diyan mga tropa ko diyan No, thank you, thank you na marami sa inyo, no. Sana tani, pag puli ko, no, portahan niyo mga gapon. Subong, salamat sa mga suporta, no. Ginagmay nga suporta, no. Thank you, thank you na marami tamo. so, yan uh, ah, start ta. Ah. Ang mga tawag nga, kofta, no, sa Indian, no. Kasi kay may nagyan ko, ginaw. Nagbakal ko siya. Eh. So, buksan tayo, open ta kay ganda naik so mo ni sa pang kofta hmm. pero both kung may aras ni sa ano sa Pilipinas so repo karong ko no na yeah. pakita so it, ang inisa ini tinapay inisa No, kung sa aton hot cake pero dire tinapay nga na mahumok man sa kag imbutangan itlog. Ah, sulod oh. Tapos may ketchup. Pero ang pagkaon sila ginaroll giniya ah, kay para papel mo ang kanamiton. <laughs> no? Tilawan ta. Bale, ka tatlo ko na nga tilaw. Pero i-share ko lang sa inyo kung anong lasa sa inyo. Lasa sa Perte Kramit. <laughs> tinatamid pa sa mga uyap nyo. <laughs> Mm. mm. Ang hot cake sa atin matamis, no, di ba? May kalamay. Hindi naman, yung tinapay niya sa gwa. Medyo, mag-alat gamay. Tapos, Yung itlog nagtamis gamay kayo may ketchup po. Pero itlog niya, templado na. Arang sa babaw, ipakita eh, ko sa inyo yung paano niyo bra. Yung bahal ako yun na. Mm. Nakita ko yun eh. Pinabutan kami ano, ng kahang gamay. Daw sauce nga kahang. Kasi magkakako niya sa gwa. Sa uh, restaurant. May sos nga makahang. Ibubod ko daw. Perte ka namin. Hmm. Hindi <laughs> na paglantawa ang likod. Kada ang breath oh. po. Saka sa sublime. Mga December naman, Pasko naman na. Diba balita ko, um, ano din, eh, normal na sa Pilipinas. Hindi mga vaccine ng mga tao. Pero tanay, mga nubyog, nubyana, ida. Eh, Nga mag-normal man, <laughs> hindi mag-abnormal. Hindi sagi away. So, the best, the best lasa. Very good. Pero kung may tortilla bread sa Pilipinas, pwede is ni Cobra. Kaya plak mo lang tortilla bread, no? flour malansa, naging butangan asin, tubig, di hingin-hinginon mo, paligid-ligiron mo ang ano, ang rolling ano, sa baker, yung kahoy na ginagamit nila. I-roll mo siya hasta magbilog. Tapos kung may kalan ka, i-haplak mo to. Pero kinakalan may ginatongtongan ka do bakal. Pag-haplak mo, butang mo itlog, ipati mo, butang mo itlog sa bakal, ibalin mong ang tinapay. Kamu Nisa, gue ya. Selamat. Hmm, jamu salap, nyom. Sama na advice ko. Um, hindi mo pangita apa guwapo. apa, nggak ng Oh, danya ka. Forever. Oh. Bala. Bye-bye.